اللغة العربية هي اللغة المميزة بين سائر اللغات بشكل عام وهي لغة الضاد لغة أهل الجنة ولغة القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا حدد أن هذا القرآن عربي وفي موضع آخر بلسان عربي مبين القرآن الكريم عندما يعني أظهر عظمة اللغة العربية أظهر مع جمال الخط العربي آه، والخط واللغة توأمان لا نستطيع أن نفصل آه، واحدة عن الأخرى والخط هو العمود الأساسي والرئيسي اللي بستقي منه آه، كل ما هو جميل من ناحية الكلمات المعاني الحروف الأساليب الحكم الأشعار إن كانت اللغة العربية أساسها الإبداع في المعاني فالخط العربي أساسه الإبداع في الصورة فالخط العربي فيه من الأسرار وفيه من الجمال وفيه من الإبداع ما لا يوجد في أي لغة أخرى ولا خط آخر دائما الخطاط أو الكاتب أو الفنان يحب أن يأتي بشكل جديد معنى جديد باخراج جديد جيد رائع فيه روح فيه احساس فن بيشترك فيه كل العالم يعني حتى نجد ان هناك خطاطين من الصين من اليابان من جنوب افريقيا من اوروبا امريكا دول عربيه الفن فن الخط فن عالمي اللغه العربيه بتجمع البشريه بتجمع كل الثقافات كل الفنون فكما يقال أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة يقال أيضا أن الخط العربي لا يعرف النموذج الأخير